necesito una residencia antes de tiempo y dado que hay pocas casas especializadas, especializadas por falta de inversión, me pueden mandar a una residencia de personas mayores normal. Sin embargo, si no pido las brazos, me puedo quedar sin ellas. A los, a los 65 años nos mandan a residencias de personas mayores donde no nos conocen de nada. Sitios que, que no están especializados en, en y donde no y donde tenemos que empezar deseos lejos de nuestra familia.